दिस इज़ मेदांता गुड़गांव हरियाणा मेदांता का यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूँ वेर इनसाइड हॉस्पिटल वो वहाँ का कर लेते ना no need no need right now na after discharge paper we will go in detail beautiful landscapes Hmm.